हाँ तो ये नज्म कहा कि मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना मेरा सब बुरा भी कहना पर अच्छा भी सब बताना मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तां सुनाना ये भी बताना कि कैसे समंदर जीतने से पहले मैं हजारों बार छोटी छोटी नदियों से हारा था ये भी बताना कि समंदर जीतने से पहले मैं न जाने कितनी छोटी छोटी नदियों से हजारों बार हारा था वो घर वो जमीन दिखाना कोई मगरूर जो कहे तो शुरुआत मेरी बताना पर उनसे मेरी गलतियां भी मत छुपाना कोई पूछे तो बता देना कि किस दर्जे का नाकारा था कह देना कि छोटा था मैं बताना कैसे जरूरत पर काम ना आ सका वादे किए पर निभा ना सका इंतकाम सारे पूरे किए परेश कदूरे रहने दिए बता देना सबको कि मैं मतलब ही बड़ा था हर बड़े मकाम पे तना ही खड़ा था मेरा सब बुरा भी कहना अच्छा भी सब बताना मैं जब जाऊं इस दुनिया से तो मेरी दास्तान सुनाना